hello and welcome friends Libre Calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और यहां पर देख सकते हैं एक डेटा हमारे पास मौजूद है अब इस डेटा को हम सिलेक्शन में ले लेते हैं और हमें यहाँ पर पाइवोट टेबल क्रिएट कराना है तो पाइवोट टेबल कैसे क्रिएट करा सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट और एडिट पाइवोट टेबल तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है ओके प्रेस करना है और ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट है इसको यहां पे लेके आते हैं रो फील्ड में ठीक है फिर इसी तरह से कंप्यूटर दिया हुआ है तो कंप्यूटर को भी रो फील्ड में लेके आ जाते हैं इसी तरह से इंग्लिश को रो फील्ड में लेके आ जाते हैं फिर इसी तरह से मैथ्स को रो फील्ड में लेके आ जाते हैं और फिर साइंस को भी रो फील्ड में लेके आ जाते हैं और फिर अब टोटल बच गया तो टोटल को टोटल को हम डेटा फील्ड में लेके आ जाते हैं और अब यहां से होके प्रेस कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर इस तरह से कुछ ये पाइवोट टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा आप चाहे तो किसी और मेथड से भी इसको क्रिएट करा सकते हैं बहुत इजी है और काम आपका काफी आसान हो जाता है यहां पर देखिए फिल्टर अप्लाई हो गया है और यहां पर टोटल का टोटल यहां पे देख सकते हैं टोटल का भी टोटल कैलकुलेट होकर आ रहा है ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली पाइवोट टेबल यूज करते हैं तो और भी सर, बहुत सारे काम आपके आसान हो जाते हैं आगे के वीडियोस में हम ये भी देखेंगे तो अगर आपको ये वीडियो फिलहाल के लिए पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video